那我们今天呢，很高兴能够邀请到工教系的洪昭龙教授来为我们做游戏化评改的演讲。那洪教授他这种游戏化的教学呢，非常有名那他也申请过非常多专利。那因为我们这一次的演讲是利用中午的时间，那有两次，有两次。那如果两次都要来的同学哦。 啊，然后又有完成指定的作业的话，我们会发一张证书。那因为时间比较短，所以我就不废话了。我们来听洪昭荣教授的演讲，他一定是非常精彩哦。从这个投影片看起来，就知道非常生动。我自己是数学系的，我们的演讲都是只有一些数学公式。啊，呃，从这个光光第一页看起来就差很多。好，那我们掌声欢迎洪教授。 各位师长，啊，各位同学，大家午安。嘴巴忙着吃东西啊，呃， <laughs> 我我稍微哈更正一下，小弟的名字是，不是歌，不是影星，不是歌星哦，是红龙刀法，不是红刀龙。 <laughs> 你太崇拜他， <laughs> 啊，这个陈昭荣了哦，这个很多人会把他搞错。 呃，所以哎，要怪我老爸老妈没有把力来啊，所以打过来就会比较舒服。呃，今天啊，很高兴啊，教化中心啊给我们这个机会，呃，来跟各位呃这个介绍我们开发了呃一些教育性的 App，啊，这希望这些 App 某些可以应用在呃学习上面，那利用不同的哦这个游戏的模组。 可以让小孩子啊体验一下，呃，我们呃有时候简单定义，到处都是游戏啊，包括你只要时间限制，会以人限制、以人竞竞争这两个条件下都叫游戏哈。小朋友玩游戏，个人跟时间竞争，赶快完成，这也是游戏。那以人比赛，看谁成绩高或谁表现好。 这也算是游戏，所以游戏，呃，在我们生活面，啊，是年纪越大，好像就越忘它。那我们是希望今天用这些 App 可以带给大家一些经验，啊，是呃，各位如果在呃课堂上、用得上呃需要申请账号，也来跟我们申请账号就可以玩下去。那现在我请我们国藩先生啊，来带各位啊玩一玩，啊。 先讲。好。好，呃，各位同学，大家好，叫戴凯欣，是洪道教授的五班研究生。然后想先了解一下，就是目前在做呃。 是同学们还有老师们，大概是来自什么科系？谢谢。大家同学有文学院的，可以举手吗？文学院，或是教育学院的，啊，有理学院的吗？比较少。 <laughs> 或是我们那个科技学院的有吗？只有一位， <laughs> 有点伤心。好。 那我们今天等一下，会先介绍一款就是跟今天主题比较相相近的，我们要透过翻转学习去进行实际操作的一款游戏 APP，就是这一个作业题哈。然后这边先给各位看到的是，呃，我们团队大概近三年所开发的教育游戏。所以我刚刚先问就是看一下我们要先讲哪一类，要着重哪一类的部分。所以我等下从综合学科开始，然后看今天的时间，然后大家操作的部分可以。 多少？然后我们下一次剩下的，我们下一次上课可以再继续跟各位分享。呃，最近前一阵子啊，很夯的应该是翻转学习的部分。我相信各位可能在课堂上都常常听到这个名词。当我们只听到说翻转学习、翻转教育，可是让学生去成为老师，去进行这样的。 教学方式，但是可能很少有实做的机会，还是不晓得有没有同学有这样的经验想跟我们分享，尤其是透过游戏，应该没有吧。然后我们现在看到荧幕上写说，翻转学学习的部分，我们把它定义为有预习式的翻转，只是学生在上课之前先去练习，这种部分我们把它称为是前翻转，然后可是。 各位如果去教学上看过，或是你们的过去的学习经验，应该可以很清楚说，老师都会叫我们回家先预习下一次要上课的内容，但是几乎应该很几乎啦，大部分的同学都不会先去做到预习这个动作，都是到了上课的时候，老师说什么才开始看什么，然后可能回去回到家之后才有机会去复习课程中学习过的内容。 我们把用复习方式去进行学习的部分，我们是定位是后翻转学习，就是复习式的翻转学习。然后，因为我们这个作业贴胖要进行的就是复习式的翻转学习。我们这个作业贴胖它有什么样的优势？那我们上面写是，常常学生会遇到不想要写作业。 因为太无聊、不有趣，都是纸本，回家就是个负担。不是出题的方式，你看到的就是文字的题目了。然后有时候选择题、是非题，反正就是什么申论题。然后也没有怎么样的动机让他们会吸引学生去进行这样的作业，反正就是我必须要完成的事情，对他们来说可能会是个负担。那我们刚教授有提到，透过游戏方式。 我们把游戏变成这种很自然而然融入在他们学习当中的一个过程，帮助他们增加他们的学习动机，去透过游戏进行学习。所以，我们这近听他们里面，后面有看到他是把作业、回家的作业，把它用游戏化的方式去呈现。然后，我们等一下会介绍有一些出题方式，各位可以实际操作的，都是透过。 电脑或是平板，我们有做好的呃格式，你们上传的资料就可以呈现成为游戏。后面有自主的管理系统，还有帮助各位去分析学生学习状况的资料。好，它是这样，透过平板或电脑出题目，出完题目马上就变成游戏，学生可以透过游戏去进行学习。 介绍一下。好，这是我们作业听胖的 APP。呃，各位可能可以上现在上那个 iTunes 或是 Google Play 都可以去下载这个 APP。 大家可以先找一下，先安装，这样我们在讲解过程中应该就可以装好，等下就可以直接操作。你可以直接打作业听啊。如果有什么问题的，可以举手，助教会过去协助。 先。介绍一下通过我们这个作业题胖去进行教学还有学习方面的优势，各位可以看到，在对于学生来说，利用我们这个 APP，他们可以自主的去进行拟题。 强化他们的学习观念，学过的东西把它变成游戏题目去考其他的同学。然后第二个部分是，它可以想象他们游戏化的部分，学生可以透过这个平台轻松的去制作这个游戏，然后增强他们的学习动机。然后第三个部分，他们可以透过后端在进行游戏化学习的部分，去强化牢固他们的学习观念。 针对学生来说的三个大的优势，然后如果对于老师来说的话，等一下各位制作的游戏都可以有自己专属的教学包，然后在编辑游戏的部分，也可以根据每一位学生他们个别化的差异去进行不同能力需求的作业编辑，然后甚至根据不同班级他们的教学进度或是他们的。 呃，学生的学习能力可以去制作专属的教学包，方便老师去进行各班不一样的差异化学习。然后同时后端有提供，呃，一些学习状况的分析报表。那我们现在就来看一下这个游戏模组。们。 在这里面制作游戏，等一下可以分为就是有是非题、选择题、四选一的选择题，然后是有配合题跟排序题的部分。在上张看到，各位画面上可以看到是等一下我们编辑游戏的部分。 这边上，这个是，你看它是上下的部分，然后上面的部分各位可以去制作操作的部分。然后在这边我们目前是以文字的方式去呈现，那如果等一下选项需要比较多字的话，可以把它制作成为图片，或是，在游戏题目的部分也可以透过。 题目、图片、声音或是文字去进行呈现。这刚是一个四选一的部分，然后现在这一个是呃左右流动的游戏。像这个部分它比较不一样，我们一般的选择题可能就是很知式，类似刚刚上下会出现。 然后这边是以左右流动方式去呈现的题目，所以各位可以思考看看，可能怎么样的内容比较适合这样的游戏模组去进行呈现。像我们现在上面做的是数学的题目，简单的加减法。没办怕选项跑太快，学生还没有思考完。然后在这里面，游戏题目出现的时间都是各位很自行设定。你去考虑说，一题游戏要出现多久？ 选项出现多久？还有过关的分数，他们达到合格标准要多少？然后最后这边看到是，像这个有达到。 设定游戏里面设定的过关分数，所以它就会显示 pass，很好看。然后下面这边的回馈是不管有没有过关，老师们都可以在后面设定给学生的教学反馈。 单落下来，请举手。首次阿赞当落，很棒啊！来来，跟我们经经验的院长请教，这边没有啊，这个。然后像这一个画面，大家可以看到，最上面这边是等下可以设定的游戏题。 边有个比较不一样的是，有个请评估本次成绩的部分。这边后端信你设定的时候，可以先去看，就是让学生在游戏前先去预测，说自己可以完成、可以过关的百分比是多少。然后后面如果各位要做分析的时候，可以看这学生他是不是过度的自信，他可能预估自己会得到九十分，就最后实际他的游戏成绩只有可能六十分而已。这个地方补充一下。 大家都有在考题啊，做完了以后才发现啊，这个我会。他因为过度自信，题目要看清楚就做答。有没有这样的经验？对，所以我们很多学生不是不懂，是过度自信。尤其国中是嘛，最会这个阶段，操鬼，我随便就会了。啊，经常是事后自责才哇，我答错了。所以我们这个是。 啊，让你调整自己，不要 overconfident。啊，这个，呃，你如果在教学上发现，其实，以后到国中去，发现学生 overconfident，你要让他们做，啊，predict。那我预测你下次要考多少分，啊，让你有一个压力，不要乱操光。啊，那他就会比较自信一点。这是一个小教学的步骤，啊，这个小步骤对他的成绩差的非常有用。我做过研究，发现有这个效果。 现在，现在问题是，如果今天当落的不够多，你们回去继续当落，那我们下个下一次上课还可以再请大家再做看看这样。如果现在看百分比多少啊，有些单落下来几手啊，还是少数的。有单落没有单落请举手啊，想单落没有单落下来还是少数的。这到底是是真的这边？ 信号的问题是，吧？啊，还是你的手机要翻期了，已经翻期了好，开玩笑，啊，那啊，今天今天要。 是比较熟悉打地鼠的游戏，然后各位看到地鼠一直在躲嘛。这边是我们游戏中出题的时候也可以设计的障碍物。如果不设定这样的话，地鼠就是全部一排站着，让他们去做选项的选择。然后这边我们也可以设定地鼠要躲多快。然后各位也可以看到说，地鼠它的肚子上都有一些图片，就是呃范例，这是自然科的题目。 让我们在游戏中也可以这样做这样的设计，可是注意的就是那些图片要具备，不然地鼠就会很像拿了一个牌子放在肚子上。 <coughs> 然后等一下介绍一款呢，示范给各位看是，呃捞金鱼的游戏，这边可以应用。 目前应用的是中文的成语，这边应该让我较文学该比较有兴趣。做部分像这样，就找到上面有一些混淆的选项，然后大家可以设定说，语上面要出现的到底是文字或是图片，然后可以做排序的设计。 刚刚简单介绍有四个游戏模组，然后各位如果下载完了，都可以登录进去，在 T 胖里面可以尝试有其他的游戏模组、游戏的方式。然后这些资料就是会后的话，也会请教发中心那边提供资料给大家，然后大家就是回去可以再操作。然后下一次的工作方的时候，如果有问题的话，都可以提出。 是那个当肉上有问题吗？是，好，快要好了。然后各位刚刚当肉最在 T 胖的时候，应该可以按相同开发者有其他的游戏 A P P。其实我们，对对对，像这些东西。 然后或是打到相同 APP 的时候，可以看到我们有其他的游戏，其他款的游戏。然后现在介绍，先让大家看一下不一样的人机互动方式。像这个是词语跑跑 APP。 比较不一样的是，大家看画面上那头牛，它要去进行答题。可能它转换跑道的时候，我们是透过控制平板它的倾斜程度去移动它所在的跑道。然后在你这样透过这样操作方式去进行游戏的过程中，画面上方也会出现一些游戏的题目，那你就要找到相对应的选项。那个手哦，在这边弯来弯去。 啊，让那个让那个牛换轨道，所以呃，你呃，这个就新的人机互动的方式啊。所以你降落下来之后，你要玩的时候，一开始很多人说以为是把牛啊用手把它拨，但不是，我们是用拍拍着你。 像这样，我们上面现在内容是中文词语的相似词跟相反词，然后各位可以思考看看，用这样的游戏方式可以怎么样应用在你们教学的学科、正常学科去进行设计。这个后面会教上会提供给大家，他们这些这些游戏我们都有设计他们的游戏后台。 后端的部分都是可以让呃老师自己去上传游戏的内容，就这些题目选择量，哎选择答案的选项，然后所以你也可以依照你们的教学进度去进行游戏内容的筹划，所以我们就提供这样的一个游戏方式、游戏的机制给各位。 啊，不能动，题目可以置换。你今天我们是呃同义词，然后什么？啊，你如果是有三个选择，比方说你是出呃这本书的作者，啊，他三个选择还是可以，啊，让人家玩一下。所以后台是可以置换你要的课程内容，哦，所以这样呃就是可以克制化。你今天当老师的，你今天比方说你教大一国文选里面，啊，你的那一门课谁是作者？ 啊，就让他们去碰撞游戏这样，啊，所以呃是一个呃我们叫后台啊可以啊派生啊啊代理给我一秒不赚钱啊啊，所以这个后面的展示展示的大部分都可以这样，啊，这个是没有办法后台知道，因为这个都三 D 建模，不大能呃就后货。 这个游戏的好玩性哦，就是两个人互玩。你看他们两个人哈，呃，在互玩的时候，有一只因为没有办法两个两个屏幕显示，但是这个是给幼儿园的，啊，但是幼儿园的东西哦，呃，这一台当请他先认识这个形状，他认识完形状嘛，他会把这个呃。请他加入我们一起探险吧。好。 一些异常。狮子鱼有这啊，狮子鱼哦会被赶到那呃这个呃送到呃另外一台去，呃，所以呃他就呃到游戏伙伴中查看他的状态哦。这个游戏要介绍三个伙伴啊，让小朋友认识啊，这个他是要用单机玩，本来应该送到那边去的啊。 遇到危险时，那因为那那一个线路断了。猜猜我是谁？请指出正确的答案哦。好，所以这个玩的时候，后面是都会介绍给小朋友知道。那这也有英文版介绍，所以小朋友如果是练呃美国学校要玩，也可以啊。 你你现在断气，你就不要再继续放，继续就会断掉。猜猜我是谁？请指出正确的答案。答对了。行，螃蟹的身体有坚硬的外壳。朋友已经成功加入喽。前方好像有什么可怕的东西。 呼唤伙伴，整重点点，请依照提示呼唤游戏伙伴，一起对抗鲨鱼。赶紧呼唤朋友吧！啊，呼唤朋友，他要点，比方说点，呃，狮子鱼一点的话，他用咬的把那个狮子鱼咬出来，这样子，等于两只鸡机器人的互动这样子。送给伙伴吗？哎，咬的是吧？嗯。 伙伴成功。那狮子鱼就跑了这样子啊。碰到朋友恭来两台玩了，现在只用一台可以玩。啊。啊。啊。碰到鲨鱼恭喜。 <laughs> 这水族馆画的漂亮不漂亮？很漂亮嘛，哦，很吸引小朋友。有妈妈跟我说，小朋友玩了胆子还想呢，玩。他只要看他上面游泳，就会感兴趣。 因为幼儿园孩子他内容不用太多，他喜欢重复性啊，所以这个啊是给如果你们家里面有那个幼儿园的小朋友啊，你就把它当做他们玩，会觉得很有趣啊。轮到鲨鱼攻击，轮到水面行动，我们明年会开你养鱼哈。 你如果得到婚事以后，开始从卵开始养，养到那只鱼大了以后，啊就可以去参加鱼类运动大会啊！ <laughs> 我们会有这样的设计，大概是明年五月六月就会这一款游戏会出来，也是呃利用海之馆的概念哦，啊这个因为很多小朋友看到嗯比鸟在会快乐啊啊，因为鸟在会比较那种味道。 水族版会比较有趣。请点击要补充精力的朋友，确定选取。这个游戏大概是这样：你如果登录你的手机，排比棒棒糖，你就可以看到啊。那打这个作者，或者打我的英文名字，你就可以看到我们全部内容啊。但是新的你就要到平等在阿不也就会看到我们到明年五六又两款出来，我们预告一下了哦。 这可以什么话？我们预告一下，我们有那个呃，比方说诗词哈，来自一三一、方的这样的，啊，每一个人摇摇摇请一首诗出来这样，啊，啊比赛，你们这一组他们这一组看谁先把它摇完这样，子，啊，那这样就有学习共同体嘛哈，现在不是强调学习共同体嘛？啊，如果学习共同体有这种工具来帮忙的话，会更好玩一点。所以呃这个游戏预计啊，这个年底会出来。 那个用这个呃，我们叫呃，shaking fun，摇摇摇，那这个呃，会让同学们一起来完成一个任务。那又回到刚才的那个后台哈，要看一下哈，那个怎么制作游戏？因为马上要给各位嘛哦，回去要大家要练习，稍微一下。还有这边讲那个教学包，我先介绍一下。 我们台湾老师比较不会编自己的教材，美国老师一定编自己的教材。他说：“我教英文哦，A 班跟 B 班哦，程度会不一样，所以我要有自己的教学包。”我们没有推广这种老师哦，我们的教材都是康轩、汉语，所以我们都不用教学包。那在美国的当老师一定要去把一些材料装在这个 A 班的教学包给 A 班用，B 班给 B 班用。 因为 B 班的程度跟 A 班可能会不一样啊，所以他要去了解学生的特色。那我们台湾现在要推教学包概念呢，我觉得还有一段距离，因为我们太依赖了出版商啊，所以就会形成我不用自己去考虑学生的差异啊，所以学生差异是他的事，我教是我的事，所以听不懂，那该是学生的自己的事情。所以呃，在台湾当老师还是比较轻松的啊，凭良心讲。 很多老师在九二八的时候都说，我最不喜欢当老师，叫他离职就没有人要离职，啊，就知道，呃，虽然会教，不见得就是真的很辛苦，啊，有时比企业界来讲哦，那是更辛苦。好，那我先凯欣继续介绍后面的后台哦，啊，你们可以哦，到后面去看后台的时候是要管理人哦。 今天先简单带大家操看一下后台制作的过程，然后可能各位呃可以做笔记，然后我们后面会提供就是详细的操作手册，然后这也是大家这一次回去要练习出题目，然后下一次要再交的作业。然后这个部分，因为各位是新的账号，所以要先点选到我们这个后端的。 部分，我先先念一下网址。这个，游戏后端的网址，各位可以先抄一下，或是现在如果想要跟着我们一起操作的话，可能就可以记一下这个网址，输入就可以跟着我们一步一步一起操作。 OK 吗？后如果到这个画面之后，你就可以点选教师申请，这个用手机或是电脑都可以这样做。然后出题的部分，因为。 现在现场带电脑比较少，你可以先用手机先试，然后回去电脑当然还有它操作的便利性。教师申请之后点下去，好，然后上面就是请各位输入一下你们的基本资料，然后在班级部分，请各位先选择县市的时候选择台北市。 然后学校选择国立台湾师范大学，然后学年部分选择一零五，然后年级还有班级都选择我们这一次这个游戏化平量设计工作坊，然后就点选加入班级。 都好的话，你们就可以点选申请，然后我们后端这边就会看到各位申请的话，就会开通你的账号，然后就可以开始进行游戏后台的操作。后这边就是申请完账号之后，利用各位申请的账号密码登录。 各位看到画面上面有一个作业管理的部分，你可以点选新增作业，先到这里。好，然后接下来这个部分都是进行每一个游戏题组，然后进行操作的部分。像游戏类型，就是刚刚看到 demo 的游戏部分，它有十款的类型，然后大家可以选择适合你们出的内容，它的游戏方式。 像我们随便先选择一个小蜜蜂，好，它是可以选择要出是非题，只有两个选项的，或是要出选择题，有四个选项。然后下面可以设定就是各个你们出的内容，它的题目类别，它的分类。 还有就是游戏名称的设定，然后上面我们有显示有一些注意的地方，上面它只可以最多是十六个中文字。然后游戏的开场文字，就是简单要介绍这个游戏内容是什么的话，它只有四十个中文字的呃限制。然后后面就是提醒大家，如果你的游戏内容要设定有图片的话，它图片的限制是怎么样的大小？ 然后，如果设定声音的话，要声音语音提示的话，也会有这边会有提示。那我们每一题出题的话，就会写上题目一，想要的题目叙述，题目的文字是什么？最多四十个字。然后你选择，或是在题目题干的部分要配合图片，要配合声音的部分，就在这边选择上传，点下去。 话就会有这样的部分，然后如果已经有上传在共享资料库，或是你已经有别人有提供有分享的内容的话，这边也可以一起做使用。然后像在答案选项的部分也是一样，可以直接输入文字，或是可以上传图片。然后这边文字提醒的就是最多是六个字，帮我们的那个图片会变形。 就直接输入，它如果文字比这个多，可能像说是英文单字，它字母比较长的话，就请大家把它改成图片，这样可以显示。然后选，呃，在选项部分设定完之后，就可以选择正确的答案。这样完成的就是一题题目的出题。好，然后增加题目的话，就是按这一个有加的这个蓝色箭头。 然后继续进行第二个题目的编制，如果这个题目觉得不 OK 的话，就按这个垃圾桶删掉它，可以再继续进行出题。然后在一个题组里面没有限制说要多少题，就看看你们在这个部分想要设计多少题目都可以。接下来这个作业共享部分是各位如果出完题目觉得说这题目我出的真的非常的好，想要跟其他人分享的话，你们可以点选是。 然后保留自己的版权，这样就会在共享资料库上面会有显示。然后其他的使用者，其他老师，如果觉得说，哎，这个很不错，设计得很棒的话，他可以收到自己的教学包。刚教学包的概念，可以跟其他老师做一个分享。然后接下来这边是游戏时间的设定，就是刚大家看，每个游戏它玩多久，在这边可以进行设置。 啊，还有他的合格分数，就是过关的标准要是多少？学生希望达到的一个程度。然后每一个答案选项出现的时间，就是可以进行设定。那个时间特别定义，题组的时间不大。你若题组十分，一百分十分钟，大家都做一百十。 <laughs> 好像是这样吧？四四题组，对是。 是体组的时间，对我们那个详细的操作手册上有注明，然后后面这边有挑战成功文字跟挑战失败文字，就是最后有没有过关，可以给学生的必备。然后我们里面有三个选项，但都对对小朋友，所以大家可以自己就是直接输入文字也是可以。然后这样子，如果按了新增，一个游戏就做好了。就是账户应该算很简单吧，易于操作。 对，都可以，所以才会请大家在设置教师账号的时候加入班级。如果预先想好就加入班级，如果没有的话，可以在班级管理里面，个老师的账号进去的时候，他可以新增班级。好，或是在学生管理，看一下学生管理。学生管理。现在是教学助助教的笔现在是教学。 做实验是吧？那因为教花师不是说，希望这个资料可以用这一套系统来帮老师吃中吃中啊。需需要不需要从头带？因为里面现在有的没有单落嘛，没有单落，我们就从头到尾带一次，大家做看看啊。用现有的图片，啊，你们回去再找自己的图片都可以啊。我看这样讲完，你们没有实际操作，那个可惜就那里没有建构起来。 嗯，所以，呃，那个，呃，有单落下来的几手，大部分都有啊，可以打开后面嘛，呃，所以，呃，你们可以打开后台的话，那这边就，呃，如果还没打，还没单落，就看隔壁的，啊，那一起哦，呃，顺着流程再游过一遍，不然回去你会忘光的这样。现在大概已经有十几万注册账号，所以就，啊，十几个账注册账号。 啊，还没注册，赶快注册，然后打开后台，啊，我们试着玩看看，不然你回去喽自己摸索，会有一些问题。啊。o k 那我们就练习一下操作的过程，好，那。 这边有问题就举手，我们呃助教会过去。我们从登录账号开始，然后如果你的账号现在还不能登录的话，就请举手，这边再看看因为刚申请的，我们应该都已经开通了。 第一个账号。 申请完的就可以请先登录，然后没有办法登录或是有什么问题都可以先举手一下，让我们知道。 业管理上面的新增作业，那我们就一起选择游戏类型是小蜜蜂。 题就好，选数学加法。然后这边设定正确给答对的话，他们一题正确得十分。 错误扣五分，好，然后在题目叙述的部分，就大家。 选项出现的时间要多少秒？OK，然后选择过关给的回馈，还有失败给的回馈，然后点选新增。OK，这样一个游戏就制作完成。那我们做完的话，就可以试看看，就是手机登录这个游戏 APP 就可以看到刚刚做的游戏。 然后有的时候你可能觉得，哎，这个题目宽度啊，或者我图片可能没选好，显示上会有一些问题的话，就可以做调整。就再回到这个游戏后台作业管理的部分，它有个作业列表，点下去所有你过去出过的题目，自己的教学包这里都会显示，然后就点选最旁边这有个修改，就可以去调整刚出的题，刚出的这个游戏的题目。 然后把它变得更好。简单应该是这样的操作，带大家操作一次。呃，然后教化中心这边是说，下一次上课的时候，希望各位可以有些成果，所以我们就给大家一个小小的作业，回去就利用我们这个作业 T 盘去出三个游戏，制作三个游戏，然后每个游戏至少要有五题。 然后我们这边可以看得到每一个游戏它玩的过程，所以我们就看一下，至少就是每个游戏，我们希望你可以请就是五位以上的同学去玩，所以就是三个游戏，每个游戏至少里面要五题。那你我手对，会寄在发动机这边会寄给大家。好，那另外哦，要奖励嘛？ 校方中心出一点什么奖品？啊，没有，我们来出。嗯。哎，就是就基本就是如果有在期限内完成作业，就会有一个延习，就等于这两场的延习的证书嘛。 <coughs> 然后额外的奖励可能不要。好，还可以三海。又话了， <laughs> 我这边就看大家完成状况，我们再准备礼物给大家。我们送一件啊。 做的最好五百块，啊，我们先三米，一个五百，一个三百，一个两百，啊，我一定大家记一下，啊，可以吗？好，然后这边，这边告诉我就是，请大家是在十一月十三号前来完成这个游戏，我们十三号的时候会统计，因为下一次上课是，下一次的工作方是十一月十五号的中午，星期二的中午。 然后这边，呃，交通这边会在写 email 寄 email 提醒大家。然后如果有任何问题，email 上都有我们研究室的联络电话跟 email，然后大家可以打电话，或是你们要亲自过来询问也可以。大概简单是这个样子。然后不晓得有没有什么问题？有个问题是，那比如说刚刚的游戏设计完，那我因为我是老师，那我希望我们学生都可以。 问题是大家都下载那个 APP 之后，我怎么知道我选择的 a 一定出现这个题目是我的？还是说我要我要去做一个选项，或选到这个班级？选到这个班级，所以刚刚帮大家预设的是注册的时候，注册的画面中，学生注册的时候要选择班级。然后我们现在请大家设定的是，就是用工作方这个班级。然后如果之后要继续使用的话，我们可以帮你新增，就是你们专用的班级。 你们出题目最好不不公开了，因为怕你们用图片哦，用到别人的图片，啊会被告，啊所以就不公开委员者，除非你自己这个节日做的图片很漂亮点，要给人家看，啊所以我们也鼓励老师哦，先暂时不公开，因为怕学生做作业哦，用的网络上的图片到时候被告，所以教学包有一个好处就是我只开放给我的学生看。 如果他不会往制作前，只有我学生看得到，比较不会询问的啊，其实没有，是学的座位啊。 <laughs> 好，有没有其他问题？嗯，请问那个学生他们的成绩我都回答完，嗯，这个成绩可以有一个列表，比如说会成，Excel 答。快，可以快速一下。 来这边，请问一下，就是在出题目还有做选择答案的时候，语言只有中文跟英文目前是这样。你要打日语？对，可是打如果用图片显示的话就可以。如果做成图片就可以变日语。好，或什么其他题？好，看有其他问题。刚刚这个组长提到的，点进去每个游戏。 是要的。对，这边有个作业成绩查看，或是学习分析。点进去就会有每一个题组或是每一题。这边是答答题时间的显示，学习分析。刚刚说的时间是第一组的时间，说说题目呈现的时间跟答案呈现的时间。总共这个这一组要给他们答。所以刚刚第一组的时间是十秒，然后答案呈现时间是十秒，是十秒过后所有个的。 对，它这边设定是同时会旗消失。如果你设定游戏的题组时间，差不多是一百秒要答题完，然后每一题出现设计是五秒的话，对。啊，如果没有没有二十题的话，它就是到你答完游戏，就实就是设定到五秒。如果只有十题，就是五十秒就结束。这样。这边是看选项分析。 这个画面，然后如果是看每一位学生的话，就可以看在学习分析的部分，然后这边都可以下载成为 Excel 的表格图表去进行统计。这个系统，你如果是一般老师哦，非常好用，因为学生哦很喜欢出题目整的，嗯，然后被人家考很不喜欢，但是考别人的时候就会特别喜欢，所以叫他去啊，这个做题目来考别人。我们通常在学校里面就。 他做完题目，老师审过，审过叫他们上啊系统去出题目给其他同学玩，知各位如果看第五十六号教室啊，那本老都在讲，老师给怎么鼓励学生出题目，啊学生为了考试考好，出了题目他们就会考好，啊就会知道哎要怎么抓重点，啊所以这个是我们讲后翻转的，就是啊台湾的学生领持的教。 啊，在家里面先看 video 来讨论哦，这个啊，华人不大习惯啊，那因此提供这样的工具来让他们啊，这个老师上完课就认真把书看。好，有没有其他问题？我们时间好像差不多了，是吧？好，已经快半了哈啊，如果私底下有问题，我们还。 留在外面上，这边这边不知道我们要用的哈。好，那我们用双手谢谢我们助教们啊。主要我们还是要谢谢洪教授，我们在。